Ahoj, já jsem Sofie, tohle je Adel, jsme stážistky v České škole Madrid a protože je dnes první adventní neděle, tak jsme si pro vás, členy České školy Madrid, naše přátelé z Komplutence a také z Kolechio Amaneser připravili první vánoční dílnu. A co dnes v první vánoční dílně budeme dělat? Vytvoříme si tradiční vánoční přání, které bude originální, protože si je vytvoříte vy sami a co bude nejlepší je, že se do jeho výroby mohou zapojit i ti nejmenší. A u vánočních přání nezůstaneme, vyrobíme si také vánoční věnce. Nejprve si vyrobíme vánoční přání. Všechna přání, která jsme pro vás vytvořili, děláme jednoduchou technikou. A to, že obtiskáváme prsty. Proto doporučujeme používat prstové barvy. Jako podklad na všechna přání využíváme čtvrtky. První přání spočívá v tom, že pouze ťupeme prsty po celém papíru. A jak to s těmi vánočními přáními vlastně je? Tradice posílání vánočních přání se do Česka dostala až koncem 19. století. Původně se u nás prodávaly pohlednice pouze s německými nápisy, české popisky na pohlednicích se objevily až po první světové válce. Vůbec prvními českými motivy byla krajina, jesličky a andílci nebo vánoční stromeček. Od 20. let se na pohlednicích objevily ladově obrázky, které jsou pro nás symboly českých tradičních Vánoc dodnes. Nakonec po zaschnutí barvy dokreslíme s pomocí lihovky všechno, co správný sněholák má mít. A na další přání již využijeme celou dlaň. Celou ruku si potřeme barvou a následně ji obtiskneme na papír. Doporučujeme vám, abyste si nejprve obtisk několikrát vyzkoušeli a pak teprve udělali na ostro. ¿Y de dónde viene la tradición de mandar las cartas de Navidad? La tradición de mandar las cartas de Navidad llegó a la República Checa en el siglo XIX. Al principio se vendieron solo las cartas con los textos en alemán y después también en checo. Los motivos checos eran naturaleza, angelitos o árbol de Navidad. Y desde los años 20 también podríamos ver en las cartas de Navidad dibujos eh, de un pintor famoso checo Josef Lada. Y estos dibujos siguen siendo símbolos de Navidad checa tradicional. No a nakonec znovu dokreslíme stejně jako u předchozího přání všechno, co by správnému sněholákovi nemělo chybět. Víte, co to je? Thank you. ještě nakonec s pomocí stříbrné metalické fixy dokreslili zimní vločky. Na předposlední přání znovu využijeme techniku ťupání prsty. Nanášením barevných otisků na bílý podklad docílíme efektu vánočních světílek. Thank you. Dokreslením černých linek nám vzniknou vysněná vánoční světýlka. thank you šablonu. My jsme si vytvořili stromeček. Šablonu držíme na bílé čtvrtce pevně, aby se nám neposunula a prsty ťupeme barvy dle svého výběru. Když už se nám bude zdát, že jsme papír dostatečně zaplnili, šablonu sejmeme. No a takhle vypadá již hotové přání. A pokud se vám technika ťupání a výroby sněhuláku líbila, přinášíme tip ještě na jedno přání, tentokrát na světle hnědém podkladu. Do přání nezapomeňte napsat veselé Vánoce, nezapomeňte se také podepsat, no a děti mohou třeba něco nakreslit. A teď je čas na výrobu slibovaného papírového věnce. Nejprve si z tvrdšího papíru vyrobíme šablonu, která nám bude sloužit k výrobě ručiček, ze kterých se bude věnec skládat. Thank you. Pečlivě šablon obtáhneme a samozřejmě ručičky vystříháme. Na našem věnci jich je zhruba 18, ale krásný věnec jde udělat už z 10 až 12 ručiček. Záleží, jak ho chcete mít velký a hustý. A jak vlastně tradice adventních věnců vznikla? Bylo to v jedné německé škole v roce 1839, kdy během adventních časů se děti neustále ptali svého profesora, kdy už přijdou Vánoce. A tak pro ně skonstruoval názornou pomůcku. Bylo to veliké kolo se čtyřmi velkými bílými svícemi a mezi nimi šest menších červených. Malé svíčky se zapalovaly každý den a velká bílá o adventní neděli. Zvyk se rychle rozšířil, počet svíček se ustálil na čtyři a my alespoň víme, komu za tuto dekoraci, bez které by snad ani nebyly Vánoce, poděkovat. La tradición de las coronas del Adviento viene de Alemania. El año 1839, en un colegio alemán, durante la época del Adviento, los niños siempre preguntaban a su profesor cuándo ya viene la Navidad. y por eso él construyó un círculo grande con velas rojas y con velas blancas y así los niños podrían orientarse bien en el tiempo que queda hasta la Navidad. Y desde eso viene la tradición de la corona del Adviento. máme všechny ručičky vystřižené, tak si vezmeme gumu a vygumujeme zbytky tušky, která nám tam zůstala od obtahování. Když máme ručičky vygumované, tak je začneme skládat do kruhového tvaru. Při této části si dejte na čas, aby Tvar byl opravdu takový, jaký ho chcete, různě ručičky přeskládávejte, tvarujte, otáčejte, přesně tak, aby věnec byl podle vašich představ. Případně, když například zjistíte, že máte málo ručiček, tak některé dodělejte. Potom věnec, tak jak ho máme položený, začneme slepovat. Nejprve začneme lepit prsty, z jedné z přední strany. A přilepíme jenom to, co nám vlastně ty ručičky dovolí. Je to, zkoušela jsem víc způsobů, ale je to opravdu nejlepší způsob na to, abychom zachovali ten tvar. Takže klidně si přilepte třeba jenom jeden prst vždycky od, každý, od, od každé ručičky a následně věnec dolepte, ale Eh, zanechte ten tvar, který jste si před chvílí vyskládali. Pak věnec otočte a slepte ho ještě na druhé straně. A teď je čas na to, aby jsme si věnec nějakým způsobem dozdobili. Já použiji tmavě zelený papír a červený papír a na ty obtáhnu takováhle kolečka a samozřejmě vystříhneme. Tvar nemusí být úplně vždycky dokonalý, naopak, stejně jako každá rostlina, každý může být jiný. Jeden může být šišatější, druhý může být zase kulatější. Je to na vás. Nakonec kolečka vyskládáme na náš slepený věnec. Také počítejte s místem na stuhu a na zavěšení. No a potom nezbývá nic jiného, než vzít tyčinkové lepidlo a kolečka přilepit. thank you Nakonec vezmeme z tuhu jakékoliv barvy, já jsem vybrala červenou, a umístíme stuhu na věnec. No a hotový věnec si můžeme pověsit třeba na dveře. Doufáme, že jste si tvoření užili stejně jako my. A nezapomeňte nám posílat fotky vašich výtvorů. Tak se uvidíme u další dílny a ahoj! Ahoj!